Às vezes sozinho, espero sua ligação. Yeah. Chapado bolado, sabendo que você não vem. Yeah. Desculpa, liga agora, eu sei que não é hora. Yeah. Pra falar a verdade, eu acho que não tô bem. Yeah. Às vezes sozinho, espero sua ligação manipular sabendo que você é bem Desculpa ligar agora, sei que não é horário Pra falar a verdade, acho que não tô bem Bem, passando na rua ouvi a real dream Tô com esse kit, mas ainda sinto triste Parece que sem você o Felipe não existe Bebendo mais o copo nesse quarto fumando mais um rachixe saber eu vou andar, eu vou caminhar Vou gastar o meu dinheiro sem menos pensar Vou fugir pro litoral, vou foder as na gata Mano, eu vou te esquecer, mas não vou me entregar yeah, yeah. Essa bitch quer foder com a minha vida Às vezes sozinho espero sua ligação pode pular sabendo que você não vem Desculpa ligar agora, sei que não é hora Pra falar a verdade, acho que eu não tô bem Às vezes sozinho espero sua ligação Já pode bolar sabendo que você não vem Na a verdade, acho que eu não tô bem Às vezes sozinho, espero sua ligação